接下来，我们谈到现在最火热的新疆议题啊，在新疆一这个题目之中啊，其实我们很清楚的可以知道一件事，那就是时代时代的变化真的是非常的剧烈。新疆的问题啊，从来不是什么问题。为什么老师这么说呢？那为什么老这么说？因为新疆几乎不存在着什么集中营或是种族灭绝的问题，更别提用人工去慢慢的采摘棉花，这几乎是一个无稽之谈。 新疆的棉花占全世界供应量的百分之二十，全世界哦，不是只有中国一个地方，这么庞大的数量，你用人工的时间跟成本，你是能够跟得上你的交期跟需求吗？所以想当然尔，这个是办不到的。所以真正新疆几乎可以说是半工业化的农业，需要人力，它一定是需要，但是绝对不需。 没办法，需要整个维吾尔族都给你配进去，这是很难的。如果你认为他需要这么多人力，都是用人手去摘的，那么你的所谓的妇女的子宫里面装避孕器，那就很奇怪了。我既然需要这么多的劳力，我当然希望他不断的生小孩。那么我既然不让他生小孩，然后我又让他去用劳力去采摘棉花，那不是很奇怪吗？对不对？ 所以说啊，一一只要一台的工业化的那个收割棉花的机器啊，就可以抵上至少一千人的人力了。那么，万恶的共中共共产党啊，也不会蠢到是说要用人力一朵一朵去摘。就像什么？就像打伊拉克，只需要用一袋洗衣粉当做证物，美国国务卿鲍威尔就可以来去说他是有那个毁灭性武器的。各位不知道知不知道？哈，这个其实是在于二零零三年啊，也其实也没有很久以前，二零零三年。 美国国务卿鲍威尔还拿着疑似洗衣服洗衣粉，我们那个洗衣粉、洗衣粉的白色颗粒物质，在联合国安理会的指责，哦，指责什么呢？指责伊拉克还有大规模的杀伤性武器，在没有、没有、没有得到联合国授权状况之下，老师必须提到。 这跟联合国没有关系，联合国没有授权，美国就发动了伊拉克战争，因为一袋洗衣粉推翻了海山的政权。到现在多少年过去了，美国在伊拉克哪怕刨地三尺，也没有找到任何毁灭性的武器。但是伊拉克的死伤惨重，美国有因此而负责吗？当然不用，因为这是为了正义。那么为什么新疆？ 其在根本上都没有所谓的人权问题，而会被拜登他们特别拉出去谈新疆呢？这个答案啊，其实稍微明白国际形势的人，大概都知道。因为新疆它是一带一路通往中亚、欧洲极度重要的地理位置，让新疆混乱就可以阻止中国一带一路持续的发展建设。如此一来，欧美两地啊才能保持他们的暂时领先，不会被中国超过。 所以现在首当其冲的是必须捏造一个不存在的灾难，催眠一些基层的百姓，那他们认为新疆人正身处在什么水深火热之中，所以必须阻阻止什么万恶的中国共产党继续迫害人权。伊拉克呢？叙利亚呢？缅甸呢？不好意思，那边没有人权问题。这就像什么呢？很有趣的，就像台湾很多的百姓啊，都还在认为中国你是不能够讲政治的。 如果你在外面吃饭啊、喝酒应酬，你谈到政治，那么就会有武警来敲敲门，被公安抓回去，武警严刑逼供，然后下放到劳改营里面。更还有人去相信，台湾随便一个工作两三万的收入，到中国去旅游，你就可以当大爷，因为你只要带几万块台币，就可以在中国当万元户一样的嚣张，纸醉金迷，还可以酒池肉林。 中国呢，也有人去讲呢，在南部有些的，有些的好朋友就讲说，中国啊，每一个女人都想嫁来台湾哦，因为在台湾有好日子过。那中国百姓呢，每天都活在恐惧之中，而且人家给他说啊，不会啊，中国看你的影片啊，跳广场舞啊，大家安和乐利啊，没有你做那个事情，那是可能是以前三十年前是这样，三十年后就不是这个样子了。那有人跟就会跟他讲说什么，那些跳广场舞的大妈都是演员演出来的。 中国的百姓啊，现在正在中共独裁、无人权的高压统治之中，以泪洗面。台湾 Number One，台湾价值如是说。老师见过很多知识分子啊，如啊，他们去说什么呢？说如果新疆发生过恐怖攻击，所以说在七五动乱那个时候啊，这么的混乱，百姓跟种族啊，跟汉人差异这么大，因为其实新疆的维吾尔族啊，看上去就像欧洲人。说坦白的，那个种族是不大一样的。 那为什么就不干脆让他们独立了，对不对？让新疆光复啊，新疆独立啊，是不是？大清朝以前，新疆是自己的地方啊。这个是非常有趣的思维，就怎么样呢？好像民主这个东西讲出来，你就有神功护体。说坦白的，你现在去新疆要他们独立，然后呢，撤除掉所有对新疆维吾尔族的补助，停止中共在新疆的基础建设，你看新疆百姓同不同意？ 各位，什么是新疆？很多人还是以为新疆嘛，哦，好像在看一些那个历史剧里面，风吹草低见牛羊，一眼望过去呢，没有人烟啊，偶尔有几个帐篷。那么呢，遇到现在，哪怕是都市，也到处都是什么铁丝网，而且路上呢，都还有那个武警拿着棍棒到处去巡逻。老师给大家看一下哈，现在那个乌鲁木齐到底长什么样子？好吗？老师今天在准备了一些图，好不好？ 乌鲁木齐，这个就是乌鲁木齐现在的状况啊，包含了这个也是乌鲁木齐现在的建设，这个也是乌鲁木齐现在的建设，这个不是台北，也不是韩国，这里也是乌鲁木齐，好吧？所以说啊，你说乌鲁木齐它生活在一个高度集中营，然后然后呢，每一天都在活在兵荒马乱里面，哦，都在欺负一些不识字的维吾尔族。 这个是一个蛮特别的事情，因为看这样子的一个景象，各位这边都是乌鲁木齐、新疆里面，请问台北有比他们感觉更好一点吗？啊，这个我觉得当然是见仁见智啊，但是看起来啊，其实我相信这还有很多的一个思考空间，各位你说是吗？很多事情啊，就在政客的两片嘴皮子底下，谎言它也可以成为事实。 而回到我们主题啊，我们要先知道，任何美国要把它推上为主要目标的地方，通常都会变成美国的牺牲品。所以美缅甸的军政府天天在路上杀人，那里也不会有人权问题。缅甸跟新疆哦，现在问题就是他们这两个地方只要同时陷入混乱，对美国都是好事。 因为对中国不利的就是好事情，这在外交的领域上，这个是正确的。我们不要说美国多邪恶，我们看事情一定要公正的去看。对外交上敌人的问题就是我们的好事，这是很正常的。而新疆真的会如同拜登政府的盘算，会陷入民主欢乐颂的混乱里面吗？当地的百姓会揭竿起义吗？会出现跟香港一样的打抢砸吗？ 说实在的，十年前七五事件曾经发生过，你现在要去发生这件事情很难。就像老师刚刚说的，就是少部分的人愿意，总会有人跟大家想法不一样，对不对？但是大部分的维吾尔族他也不会太愿意。为什么？因为经历过当年的七五的恐攻事件，新疆现在自主的民防意识已经很强大了。当年七五事件所造成的动乱，受伤的全部都是老百姓，没有一个是他们自己人。 都是老百姓要被打抢砸，你觉得老百姓会同意这些激进分子再度的上街去做暴乱吗？更别提现在有工作做，有房子住，现在呢，你要什么有什么，中共给你的好处真的是比汉人的还多。你现在把民主欢乐送送进去，让新疆我不要你们中国共产党这些万恶的独裁的、没人权的资源，他们也不同意。说实在就是这样。 而讲到这里啊，老师想到了之前网络上看到的，不知道是香港还是台湾的一些有一些民主意识，你知道吗？就是一些支持什么民主派的一些比较激进的，他们对于叙利亚的问题啊，提出了一个非常美妙的文字的堆砌，说的是什么呢？他们说叙利亚的百姓在这在这个战火之中啊，他们失去了家园，失去了亲友，失去了子女，失去了爱人，他们失去了所有一切。 但是他们获得了自由，这一段文字啊写的很悲壮，我真的觉得写的很悲壮，用起来也很美妙。但是各位有没有感觉哪里有些地方怪怪的？你失去了一切，一无所有之后，你告诉我这是自由，我的，你知道吗？这是太奇怪的事情。各位可能不太知道，叙利亚它其实并不是美国所说的那种恐怖分子。我们以前玩游戏啊，叙利亚的那个兵种就一定是自爆的恐怖分子，你知道吗？ 但是叙利亚不是这样，叙利亚这个国家啊，它还是包含了一个叫做大马士革的地方，就是出产大马士革钢的那个的地方。这个国家是目前已知最早有人类社会的地方。目前在叙利亚出土的文物之中，早在西元一万年前，西元前哦，一万年前就有人类社会定居的中的跟什么迹象。西元前一万年，那是什么样的一个时间呢？ 我们举个例来说，我们的佛陀释迦牟尼佛离我们实在太遥远了。以关于他的生平事迹啊，我们只能从断简残章之内，我们可以得到一些记录。佛陀他是什么时候的人？西元前六世纪，也就是西元前六百年。再我们明白一点，西元前一万年到底是多久远以前的事了吗？ 而回到现在的议题啊，目前美国要把针对中国来进行三大地区的操作路线，这里面分别是新疆、香港跟台湾。针对台湾呢，还特别什么签订了台美海防备忘录。不过这个备忘录啊，它的象征意义大于实质意义。实际上啊，美军离台湾最近的基地啊，海军的部分呢，哦，琉球是空军嘛，我记得海军它在横须贺，哦，横须贺港。 横需要港如果真的有事要赶过来呀，其实也真的是缓不济急，因为距离实在太遥远了。而这里面最大的问题呀，不是这个备忘录，而是美国把新疆、香港跟台湾这三个地方放在一起讲，这才是现在最大的问题。为什么老是这么说呢？因为香港跟新疆都是中国的领土，这个相信大家没有什么争议。 为什么台湾会跟他们绑在一起呢？我们台湾是中华民国，你知道吗？不同国家，你知道吗？不一样啊！如果你听了不服，请你派解放军过来。没有过来之前，我们是一个不同的国家，好吗？啊，不一样的国家，对不对？就像什么，美国会把澳洲现在的水灾跟德州现在之前的大雪放在一起来谈论吗？不会嘛，对不对？你会把纽约的疫情跟伦敦的病例数放在一起来来做评估吗？也不会嘛。 是不是？为什么？因为根本就不是同一个国家。而美国拜登政府把台湾、香港、新疆放在一起谈，很明白一件事情，就是台湾被美国政府视同为中国的一部分，这才是真正的问题所在。而在这个基础上啊，与中国进行了各项交涉，中国也不断的去宣称台湾是中国的一部分。各位，如同老师一开始讲的。 一袋洗衣粉就可以让欧美联军血洗伊拉克，一起抢光当时号称世界第四强国的所有的资产，你知道吗？一样的话讲久了，大家都会信你。台湾的问题也是一样，如果在这个让中美两国继续拿台湾来开涮，哦，把我们当刷刷锅了，一直开刷，当做你来我往的筹码，让我们台湾人将会陷入一个非常危险的地方。 任何只要被美国拿出来讲的，都没有好下场，都会成为美国的牺牲品。这个问题我们必须长期的关注这个问题。但是老师虽然现在说是长期，但可能也仅止于这几年之内。哦，之后可能就不用再讲了。为什么？因为事情发展到现在，台湾已经被美国拉出来放在台面上来谈的时候。 好果子没有几天可以吃。我们在国内，我们的虽然有人说我们岛内，但是我们中华民国嘛，我们国内还是在过着一些不知痛痒的问题。但是实际上，我们的还国家危机啊，是一个非常危险的事情，好吗？好，我们看各位什么问题哈？我看各位什么问题。